野原一家安堵温泉ワクワク99のいい湯棚を再生します。いってらっしゃい。素敵な一日を。 ってらっしゃい。帰ってきたらまた話しかけてくださいね。 ってくださいね。